ka lang Pagkalambing-lambing ng iyong mga matang Hayop kong tumingin Nitong umaga lang Pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawat sa atin O kay bilis namang maglaho na pag-ibig mo sinta Daig mo pang isang kisap mata Kanina'y nariyan lang ubat Bigla na lang nawala Daig mo pang isang kisap mata kanina lang Pagkaganda-ganda ng pagkasabi mong Sana'y tayo na nga Kani-kanina lang Pagkasaya-saya ng buhay kong bigla Na lamang nag-iba O kay namang maglaho ng pag-ibig mo sinta Daig mo pang isang kisap mata Kanina'y nariyan lang o ba't bigla na lang nawala Daig mo pang isang kisap Nitong umaga lang Pagkalambing-lambing Nitong umaga lang Pagkagaling-galing-galing Kani-kanina lang Pagkaganda-ganda Kani-kanina lang Pagkasaya-saya Daig mo pang isang kisap mata Kanina'y nariyan lang ubat Bigla na lang nawala Daig mo pang isang kisap mata